Suarto Tuan Tan Sudi Ningali Sampai Ajis datang terima Ngarsane yang sukmo Duh gusti mugi kerso Wirat dosa kulo Nyuwun suci Aduh Gusti Nyuwun suci layan gusti Durong ala kula mugi Tuhan damel suci Nyuwun suci aduh gusti saged sirna ipa bekto kula rahe gusti kang ngicalken sakata ing dosa nyuwun suci aduh gusti Tuhan Wira Najis kulo Kau lo Dosa suci Jan lu Mebuing suarga